morning. Magandang uh, hapon po sa ating lahat, sa mga kababayan natin sa buong mundo. Ang ating muling pag-uusapan dito po sa Mike Abe Opinions ay uh, itong unahin natin itong public transport. Kasi po, desidido ang ating pamahalaan doon sa modernization program at uh, pagkansila na nga po ng tinatawag na traditional jeep. Alam nyo, kaya kaya ito, napakarami pong pangkaraniwan driver at operator ang biktima dito. Pero Huwag natin po sisihin ng gobyerno kasi matagal na hong programa ito. Hindi naman po ngayon lang sa ilalim ng Marcos administration. Ang modernization para i-update ang ating public transport, maiwasan din ang matinding usok at saka po lumang mga sasakyan. Yan ang purpose. Maging model, moderno, modelo ang ating public transport para hindi naman nakakaya sa mga pasahero, local, and tourist. Okay? Yan ang purpose niyan. Kaya yung mga overuse ng mga jeep, taxi at iba pa ay talaga hong uh, babaguhin na. Ang deadline nga hanggang June 30 ng taong ito, 2023 at dahan-dahang mawawala na nga po ang traditional jeep. Although may mga proposal ng mga transport corp pero matagal na ho nila sinasabi yun, hindi naman ho nagbago. May problema, mukhang hindi naman nila kayang mag-update or sumama sa modernization, so maapektuhan sila. Pero itutuloy at gagawin ng ating pamahalaan ang programa dahil maganda po ito para sa nakakabuti, para sa imahe ng ating bansa at magandang uh, kalikasan dahil maiwasan na ang mausok na mga sasakyan. Okay? Di diba? Importante yan. Hmm? Alam nyo, may mga controversial na mga usapin ngayon. Hindi lang po itong phase out ng jeep, okay? Yung inflation, nandiyan dyan. Yung RCEP na controversial, regional uh, comprehensive economic uh, partnership na na naratifika na or sinuportahan ng maraming senador pero yung mga sektor na umaaray dito at uh, issue ng inflation, okay, alam mo na, at iba pa. Yan po yung mga maiinit na usapin. Pero uh, sa isang banda, kahit na merong negative na epekto ang taong bayan sa mga ginagawa ng gobyerno, maganda rin ito dahil ito'y nagpapalakas ng demokrasya at saka ho nagpapalakas ng malawakang impormasyon ng taong bayan. Habang ang isang bagay ay pinagtatalunan sa maayos na pamamaraan, nakakatulong sa dissemination, information dissemination. Mahalaga yon. Okay? So, kaya huwag kayong padadala at huwag niyong dadaanin sa eh, pagiging emotional ang usaping pambayan. Inflation, oil product, phase out ng transportation ng mga overuse na. Okay? Yung mga uh, usapin tungkol sa importation at uh, local product at marami pang iba. Part lang ho yan na uh, Talaga ang ating bansa ay marami pang kailangan. Pero ginagawa naman ang paraan ni Pangulong Marcos at ng mga opisyalis ng gobyerno. Siguro mas maganda sa akin hong paniniwala, eh magtulungan na lang kaysa sa magsiraan. Hindi pinagbabawal sa ating saligang batas ang maglabas ng kanya-kanyang opinyon. Basta constructive at makakatulong. Hindi yung masyadong negatibo dahil ayaw nyo sa gobyerno. Negatibo dahil hindi nyo alam o pinakadelikado yung negatibong reaksyon dahil nasulusulan lang hindi alam ang sinasabi at hindi alam ang pinaglalaban, mahirap yun, nakakaligaw yun. So, ang lahat ng mga isyong pinag-uusapan ay hindi masamang uh, maging mainit na iso ito sa pagtalakay sa tamang proseso. Di ba? Kahit naman sa ang bansa, kahit sa malaking mga bansa, may mga negatibo at positibo rin ang reaksyon taong bayan. Pero nangyayari pa rin dahil gusto ng majority at programa ng gobyerno. Tayo ganun din. Okay? Ito, sunod natin ang matagal nang inaabangan pero at least may development na. Matataas na mga pulis official na nakaposisyon ang uunahin sa evaluation ng five-man uh, komite na binuo ng DILG at ng PNP doon sa courtesy resignation sa mga general at kernels ng PNP uh, eh, yung cleansing program ng Pangulong Marcos. Ngayon, sinasabi po ng five-man committee ay uunahin nga po ang mga nakapwesto para pag nalinis ang kailang mga pangalan, mataas ang moral at hindi maapektuhan yung kanilang serbisyo at kanilang pamunuan at kanilang ginagawa sa matataas na mga posisyon. Halimbawa, uh, director ka ng CIDG o kaya ay director ka ng for intelligence, director ka for operation, director ka for administration. So, yung mga sensitibong position eh. O kaya ay commander ka ng SAP. Yung mga ganon. Yun ho ang uunahin. Kasi ang purpose nga nito, pagka nalinis yon at walang problema, sumataas ang moral. Makaka-take off, makakabawi ang PNP. Hanggang sa paba, yung mga, naka, mga floating or malilit na posisyon, yun ang isusunod hanggang kernel. So maganda naman yung plano. Ayon kay Mayor Magalong, uh, lahat naman dadaan sa evaluation masusi yan. At magre-recommenda sila ng tama ayon sa kanilang pag-aaral at evaluation kung sino ang pwedeng kasuhan, sino ang malinis, sino ang pwedeng manatili sa pwesto. Yun po yun eh. Before National Police Commission o NAPOLCOM. Kaya tinatalakay ko ito para yung po mga kamag-anak, kaibigan, alam mo na, pamilya, or yung mismong general at kernel. Ay alam natin bumagsak ang kailang moral. Marami naman po dyan ang matino, kakunti ang may problema. Nadama yung matitino. Pero dahil sumunod sila sa order ng Pangulo, order ng DILE Secretary, order ng PNP Chief, so yun po yun. Ang isang, medyo matagal, pero yun ang sinasabi ngayon ng five-man committee. Tatapusin nila ang evaluation bago magretiro si General Rodolfo Asorin, PNP Chief. By uh, uh, April, ang kanyang mandatory retirement. So mula ngayon, February, March, kabuuan ng buong Marso ay tatrabahuin nila yan. So good luck. Abangan natin kung hanggang saan po ang kapangyarihan ng mga mag evaluate na ito. Okay? Samantala sa issue po ng uh, importation, eto na, niliwanag na po ni Undersecretary Domingo ng Department of Agriculture, Senior Undersecretary, tuloy-tuloy na po ang importation ng sugar sa pagsusuri nila Department at saka ho ng Sugar Regulatory Administration. Napaka-controversial po niyan. Diba dati eh, maraming controversial dyan. Pero ngayon, na-justify na nila na kailangan daw yung 400,000 na tonelada ng uh, sugar. Tindi, no? Parang karami. At inamin na rin po ng Department of Agriculture na meron ng approval. Alam ito ni Pangulong Marcos at meron daw hong order na mula sa Office of the Executive Secretary. So, ibig sabihin, legal na legal ito. Sana nga po tuloy-tuloy para walang problema. Baka mamaya sa kalagitnaan, biglang sumabit na naman at uh, magkasisihan. Pero ngayon ang sinasabi, kailangan daw. Wow. Pero pag nadinig natin ang mga farmers, mga negosyante sa Negros na nagpuproduce ng asukal o sugar, hindi sila kontento. Kasi laging ayaw. Ano mang produkto, pagka importation ang pinag-uusapan, ayaw ng mga local producer at farmers. Kasi nga apektado sila. Laging ang kanilang paniniwala ay iba kaysa sa paniniwala na nakapwesto sa gobyerno. Laging ang sinasabi nila, sapat ang supply, tamang presyo, hindi kailangan ng importation. Sa side naman ng gobyerno, kailangan importation, baka mag-shortage tayo. Nakakapagtaka talaga, ano ha? Basta ito lang. Pag may importation, may pera. Marami nagkaka-interest. Bahala na kayo kung ano mag-iisip, ano yung ibig sabihin niya. Kaya yun namang mga farmers at mga lehitimo negosyante ay umaaray dahil sila ang tatamaan kalaban nila ang import product. Pero ang programa ng gobyerno importation so Opo, meron nga bang shortage o wala? May artificial ba o wala? O gusto lang maghanap buhay ng iba? Kayo na po ang bahala. Mag-comment at react sa bagay na yan. Salamat po! Like, share, follow Mike Abi Opinions, YouTube channel at Facebook page. Salamat